हारे नहीं है हम एक वक्त पर लोहा भी पिघलता अजी हार नहीं मानी हमने एक वक्त पर लोहा भी पिघलता है और ज्यादा मत उछलो शेर अगर शो भी रहा हो शिकार तब भी पैर दबा कर निकलता है